Wir dulden keine Diskriminierung, Beleidigungen oder Provokationen. Auch kein Hass gegen Hass. Kein Whataboutism. Kommentare bitte nur zum Thema. Lass dich nicht fremdsteuern. Dein Kommentar muss von dir selbst verfasst oder als Zitat gekennzeichnet sein. Keine Werbung. Auch im Internet gelten Gesetze. Verstöße werden nicht toleriert. Wer gegen die Netiquette verstößt, muss mit diesen Konsequenzen rechnen.